сұралады көке не істеймін маған кілтті әкелдің қайт үйге қайт жекеменшік затқа тимеуге болмайды кілтті әкелдім мен саған қазір сенімен қосып қазір алып кетемін онда не істеп жатсыңдар өзі а жап жас балдар болып әкел міне алып жатыр ғой кілтті алып жатыр кілтті алып жатыр көге әкел кілтті ей аш деймін мен саған эвакуатормен алып кетсін деп жатыр болды болды түсіріп алдым видеоға жоқ кілт алып қойды ебако кілт видеоға түсіріп тұрмын мен нұрасан тартып алды кілтті алло алло эвакуатормен кілтті машинаны алып кетемін дейді кілтпен кілтті алып қойды праваны алып қойды енді не істеймін қайтайын ба мен бір өзім үйге болды ма а кілт тастап кете берейін болды иә қалаға қарай шық иә өзіңе болды болды мигалка істеп тұрған жоқ өшіп тұр нелер жүріп барамын ғой сізге видеоға түсіріп видеоға түсіріп ештеңе жоқ камера ештеңе жоқ ешқайсында мен қалай ма кілтті бер машинаны берейін ба жоқ бермейсің кілтті өзің апарып қоясың машинаны майсан айтады майсан айтады не деп право осыларда бірақ документ сізде ғой сізде ғой документ менде тегі куәлігім тек паспорт машинада право осы кісіде болдыңыз ба в общем газ мен алып кетемін дейді да бұлар алып кетуге құқығым қалай машинаны апар дейді машинаны апар дейді маған өздері артып алып кете ма болды в общем без основы без основания тоқтатты күш көрсетіп жатыр в общем основание не үшін тоқтаттық сізді основание не үшін тоқтаттық айтыңызшы без основания тоқтатып жатыр в общем айдана магазин алды в общем күштеп әкетіп бара жатыр жоқ тоқта жоқ мына поворот жасап жатқанда келді ғой Мына жақтан келген. Кәс. Айта беріңіз, видеоға түсіріп отырмын, айта беріңіз. Айта беріңіз, представь еткен жоқ, тоқтапты. Тоқтапты, енді